Mae Llywodraeth Cymru wedi sefydlu tri grŵp clwstwr o fewn y sector bwyd a diod yng Nghymru. Clwstwr bwydydd da, maeth a bwyd môr. Mae pob un grŵp yn cynnwys nifer o gwmnïau bwyd a diod perthnasol sy'n cyfarfod yn rheolaidd, gyda'r bwriad o helpu'r cwmnïau hynny i ddatblygu eu busnesau. There are two, two essences of it. The first is for strategic Welsh Government um, it's an economic development tool. That's, that's what it does. It drives businesses to higher growth. For businesses, um, it's about an opportunity to understand where they might be able to grow and also understand where their competitors are and also where they might be able to save some money as well. Mae'r cwmnïau ym mhob un grŵp clwstwr yn cwrdd i drafod pob math o faterion sy'n ymwneud â'r hedig busnes bwyd a diod yng Nghymru. So we meet every two months and we talk about um, you know, what's, what's been happening in our business, what challenges we've faced, and um, we offer solutions to each other and those little gems of knowledge can be just worth such a lifeline to us to help solve problems within our own business. It's quite a nice sort of casual way to have a good discussion and great presentations to say, look, we need to look at this part, whether we need to go into, into London or if we need to target more in South Wales or just Wales as a whole, what kind of distributors do we need to use, who's best for this, who's best for that. Um, and the same thing for the export really, that's, that's what the cluster's all about, you know, it's, it's working together, Welsh food companies together. Mae gofyn bod y cwmnïau o fewn y grwpiau clwstwr yn ymddiried yn ei gilydd a'i bod yn barod i rannu gwybodaeth a syniadau sy'n ymwneud â'i busnesau a'i cynnyrch. Ac mae hyn yn hanfodol i lwyddiant y grwpiau clwstwr a'r ffordd mae'r busnesau yn manteisio o bod yn rhan ohonynt. One of the core concepts of clusters is the development of trust. There is knowledge within a business that you would never share with anybody. However, there is a range of other things that you might share. So what you're doing through the cluster process is you're trying to demonstrate trust and openness so that eventually the businesses that attend will start to open up more. And you can see it, it's, it's, a really interesting facet of, of what we do. It's great to bounce ideas off everyone. So you can, you can come in and you can, if you've got a new idea or a new product, you can speak to everyone and they can give you their feedback because they're all you know, they're all in the same thing. They're doing new product development all the time. So they're great people to to talk to about and get advice from. It's been great for us because say we are looking for packaging and somebody else is looking for packaging, we might get better deals by sort of ordering a pallet of it maybe. I, I also feel with the cluster that there's no competition there. Everybody's quite willing to help everybody else, whatever stage we're at. And we're all very different, even though perhaps there's two companies doing charcuterie products, we're all so different and everything, absolutely anything that I feel that I'd like to learn more on to move forward as a business. There's somebody here with that experience. It's great actually. I feel as if we're part of a team, but a very high class team. I just love being a part of it, very proud to be a part of it.